可以了。あ崩れる崩れるこんな感じでペンの股間はいかにパッとしているかいという感じのイメージですねではいただきます 生地なサクッとしたブルーベリージャムの甘酸っぱさがその後に口の中に広がってきましたねでローマジクリーム入れてとチーズケーキのような酸味も味わうことができましたただクリームとジャムがパン生地の中に入っているのは自分の良かったかなと思う部分がありましてすぐに食べないと全部味わえない部分が出てきでしたいので、ちょっとそこは残念かなというので、こちらの点